majina yake ambayo amekuwa akizunguka katika mitandao ya kijamii na kumwelezea kwamba ni mtu wa namna gani, lakini taarifa inasema kwamba kwa taarifa ambazo zisizo rasmi ni kwamba huyo jamaa ambaye ni Hamza alikuwa anaenda Masaki kumuuzia mtu dhahabu. Huyo bwana ni mfanyabiashara wa madini. Watu wanaomfahamu wanasema sio mtu mbaya, ni mtu wa watu haswa. Alipokuwa anaenda polisi, wakamkamata na kutaka walau awakatie kiasi kidogo alienda sehemu kukaa kufanya bageni, yani mazungumzo na polisi, lakini polisi walionekana kuingiwa na tamaa, jambo ambalo lilizua ugomvi. Baada ya jamaa kuona polisi wanataka kumdhulumu haki yake, ikabidi ajiadhari kwa silaha yake. Ndio hapo alipowaua polisi na baadaye kuchukua silaha za askari yao Ndio maana hakuwa na shida na mtu mwingine, mara zote alisikika akisema anawataka polisi kabla ya kuuawa. Watu waliokuwepo ni wengi wa magari, lakini hakuangaika nao, maana walikuwa ni binadamu wengine. Zaidi alikuwa akiwataka polisi. Hizi ni taarifa ambazo zimekuwa zikizagaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikieleza kwamba ya huyo hakuwa mhalifu, badala yake alikuwa ni mfanyabiashara madini. Inaelezwa kwamba baba yake mzazi huyo katika familia yao aliwaachia migodi ya madini huko Chunya na alikuwa akijishughulisha na, na biashara hiyo, lakini lenyewe jeshi la polisi lenyewe limesema kwamba bado linaendelea na uchunguzi. Na katika picha mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii ah, mtu ambaye anafahamika kwa jina la Hamza. A, ah, moja ya picha ambayo ni imeendelea kweli kutrendi ni hii ambayo akiwa na mwanadada mmoja akiwa anamlisha keki. Hapa inaelezwa ilikuwa ni katika tukio moja hivi la sherehe, nasema tafrija. Hapa alikuwa akifanya na akienjoy kweli kwelikweli. Hayo ni maisha ya Hamza, jinsi alivyokuwa akiishi na watu wengine katika ulimwengu wake wa kijamii. Jambo jingine ambalo pia picha imekuwa ikichukua nafasi kubwa ni picha hii ambayo Hamza anaonekana hapa, ambapo amekaa kwenye gari pamoja na jamaa mwingine ambaye jina lake hajafahamika mara moja, na hivi sasa jamaa huyu hapa wanaonekana na vinywaji vya kila aina, vinywaji vya kuvunja bata, unaweza ukasema kwa namna hiyo. Jamaa hapa walikuwa wakienjoi kwelikweli maisha, na inaelezwa kwamba alikuwa ni mtu wa watu, mtu ambaye alikuwa akisaka maisha, akipata maisha kisha siku anakula na jamaa zake, kwa sababu katika maisha kizuri kula na wenzao na mwenzako, ndivyo alivyokuwa inavyoelezwa, alikuwa akifanya hivyo. Kwa maana hiyo, anasema kwamba alikuwa ni mtu mzuri, mtu wa watu. Picha nyingine, huyu jamaa katika msosi alikuwa sio mtu mdogo kwelikweli, kama mwili wake unavyoonekana hapa. Ni katika moja ya chakula akiwa anakula chakula chake pendwa kabisa. Nisha alikuwa anapenda samaki na viazi. Na hapa inaelezwa kwamba alikuwa ni katika moja ya hoteli moja maarufu hapa jijini Dar es Salaam na alikuwa akipata mtiti huo. Pembeni alikuwa na juice. Juice hii ni Azam, na ukijaribu kuangalia katika vitu ambavyo alikuwa akipata hapa ni msosi mzito kwelikweli ambao kwa watu ambao tumezoea kula menyu uh, ah, unaweza kusema kwamba jamaa alikuwa sio mtu mdogo kwenye masuala mazima ya kimsosi. Hapa alikuwa akienjoy maisha yake, akijaribu kuangalia msosi unavyoonekana hapo, alikuwa hana ijana, na pia katika tafija hii ambayo hapa anaonekana apata msosi, alikuwa na watu wengine. Picha nyingine ni jamaa huyu akiwa na ndugu, jamaa na marafiki katika eneo la Bata. Hapa inaonekana yeye hakuwa ameonekana ameshika kinywaji, lakini wenzake walikuwa ni wanywaji wakiendelea kuenjoy bata. Hakuwa ni mtu mdogo, alikuwa akigawa kile ambacho alichobarikiwa na Mwenyezi Mungu aweza kukipata, na wakati mwingine alikuwa akiwagaia wenzake. Picha nyingine kuacha hii ambayo amesimama na wenzake na marafiki zake, kuna picha moja ambayo inamwonyesha yeye akiwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Hapa akiwa anaonekana yuko na vijana wawili wa Chama cha Mapinduzi ambao yeye yeye amekuwa akifanya harakati hizo za Chama cha Mapinduzi na inaelezwa kwamba ana nafasi katika Chama cha Mapinduzi katika jiji la Dar es Salaam kwenye moja ya wilaya hapo mkoani Dar es Salaam na amekuwa akihudumu ndani ya Chama cha Mapinduzi kama mwanachama mtiifu kabisa wa chama hicho. Huyu ni Hamza ambaye yeye alisababisha mauaji ya askari wa nne na yeye akauawa na jeshi la polisi. Ipo picha nyingine yeye akionekana akiwa kwenye eneo la uzinduzi kama wakionekana kama Chama cha Mapinduzi walikuwa wanazindua jengo lao hivi, walikuwa kwenye shughuli moja hivi ya uzinduzi wa tukio lao, lakini kuna picha nyingine, lakini kuna picha nyingine inamuonyesha akiwa na Humphrey Polepole. Picha hii haijawa halisi, jaribu kuifuatilia na kuipata uhakika wake, lakini bado tunaendelea kuifuatilia kwa sababu hatuna uhakika nayo kwamba ni picha yenyewe ni halisi ama ni ya kutengenezwa kama tunasema. Picha nyingine ambayo pia imetrendi ni hapa akiwa na jamaa mmoja mdogo mdogo hivi black hapa inaonekana kama alikuwa kwenye ziara ya kikazi ya kichama, na hapa inaelezwa kwamba jamaa huyu alikuwa pia ni mtifu kwelikweli kwenye Chama cha Mapinduzi na alikuwa akifanya shughuli zake za kichama pasipo kuogopa, kwa sababu alikuwa anajiamini na alikuwa akiwa inaelezwa ana ndoto kubwa za kabisa za kisiasa katika taifa la Tanzania. Huyu ni Hamza ambaye yeye ndio chanzo cha mauaji ya askari wanne akitajwa hivyo, huku ikielezwa kwamba pia hakuwa ni mhalifu. Lakini jambo lingine ambalo limezungumzwa na watu wengi kwamba jamaa huyu alikuwa ni mtu wa dini kwelikweli, alienda kusomea dini Misri na alikuwa akipenda sana pia masuala mazima ya jihadi. Kwa hiyo uh, kila kile ambacho kimetokea, naweza ukasema kwamba uh, ni wataalamu wa saikolojia ndio wanaweza kutusaidia na wataalamu wa swala mazima ya uchunguzi ndio mwisho wa siku wanaweza kuja kutoa tathmini yao na kueleza ni nini hasa ambacho kinaweza kusababisha mtu uh, akafanya tukio la namna hiyo. Mungu ailaze roho ya marehemu alipema pema peponi, unaweza ukasema kwa namna hiyo. Na askari ambao polisi inaeleza kwamba uh, ambao walikuwa wameuawa ni askari wanne, ambapo jeshi la polisi limeripoti kutokea kwa vifo vinne, majibizano ya risasi. Jeshi hilo limesema Mtu mwenye bunduki aliyekuwa akifyatua risasi ovyo karibu na ubalozi wa Ufaransa Dar es Salaam ameua watu wanne, huku kati yao watu watatu wakiwa ni polisi na mmoja ni mlinzi wa kampuni binafsi ya ulinzi. Agosti 25, 2021 tupatwa na tukio la baya kiasi cha tukio la kiuhalifu ambalo limepoteza maisha ya askari wetu wanne, alisema CP Liberatus Sabas. Wakati huo huo pia hilo likiwa linaendelea, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yeye akasema kwamba alitoa kauli kuhusiana na tukio hilo, akasema anatoa pole kwa jeshi la polisi na familia ya askari watatu na askari mmoja wa kampuni ya ulinzi ya SDA waliopoteza maisha baada ya mtu aliyekuwa na silaha kushambulia na katika eneo la Salenda, Dar es Salaam. Huyu amedhibitiwa na ni shwari. Naagiza polisi kuchunguza kwa kina. Haya yalikuwa ni maagizo ya Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Dondosha komenti yako hapo chini. Kituo cha polisi tukasikia za ndo milio, tulivyosikia milio tu pale ndo na sisi kukimbia za kupata hofu, tena sio hofu kukimbia, sisi tukajua kawaida, ila tulipoona yule askari mmoja karuka pale anajitahidi kukimbia, ila anaishiwa nguvu. Sasa pale ndo tukaona hapa hapo kumbe tuko kwenye hatari, inabidi tukimbie. dzokugainda upande wa pili